За дараагийн видеоны сэдв нь болохоор import quiz буюу за тестийн сан дотор байрлуулсан тестүүдээ шалгалт руу хэрхэн оруулж ирэх вэ? За өнөөдөр бүгдээ new slide гээд draw from back гэдгээс бид нэр тестүүдээ оруулж ирнэ. За сэргийн санах гэдэг төвшнээ сонгож аваад би all гэхээр сэргийн санах төвшөнд байгаа бүх тестийг оруулчлаа гэсэн үг. За тэгэхээр new slide. За ойлгох төвшин За ойлгох төвшөнд тест байхгүй учраас салгасчээ. За дараа нь хэрэгдлэхийн нэг тестийг бүгдийг нь оруулчлаа. За задлан шинжлэх дотор мөн нэг байгаа учраас insert. За дараа нь бүгд question marks гэдгээс өмнөх дотор байхгүй. За ингээ бүтээх. За бүтээх дотор 3 тест байгаа. Эндээс бүгд 2 ингээ. Энэ 3 тестний хоёрын санамсаргүй байдлаар шалгалт руу орно гэсэн үг. За ингээ ерөнхийдөө импорт хийж оруулж ирсэн тестүүд ийм асуулын тэмдэгтэй слайд байдлаар харагдах юм байна. За ингээ хамгийн сүүлд нь би болохоор new slide гэдгийг сонгочоод result slides гэдгээс 80% тэй slide-ийг сонгоод оруулъя. За энэ дээр болохоор аль аль тестүүдийг хувьд бодох уу гэдэг сонгоно. За бүгдээр чагтаа. Passing score гэдэг дээр болохоор 60-аар тэнцэх оног хэлж байгаа гэсэн. За end quiz after гэдгийг дарж яваад энд хугацаагаа төрүүлж өгдөг. 60 minutes гэж байгаа. За энэ та нар тестийн тооноос хамааралгүй хугацааг төрүүлж чинь би одоо бол 25 minutes гэчихье. За хугацаа эзэн эхлэх үхээр анхны хамгийн анхны асуулт эхлэх үед гээд төгрөжлээ. Ингээ өөр дөнгөний слайд бол results гэдэг байдлаар харагдана гэсэн үг. За failure гэдэг нь болохоор за тэнцээгүй хэлж байна. За та тэнцэнгүй гэд мессежийг өөрчлөж бичижээ. За success гэдэгт нь болохоор congratulations you fast гэдэг нь болохоор за баяр хүргэе. Та тэнцлээ гэж орчуулад бичиж. За үндсэн слайдэнд байгаа results гэдгийг болохоор шалгалтын үр дүн, эсвэл тестийн үр дүн. За та бүхэн өөрсдөө бичиж олно. За би энэ бол шалгалтын үр дүн тэгээ голлуулж. За your score гэдэг нь бол тухайн суралцагч авсан оноо байна гэсэн үг. За энэ бол таны оноо. За passing score гэдэг нь бол тэнцэх оноо гэлж байгаа. За тэнцэх оноо эсвэл хувь За оноо алинж болно доо. За бүгдээрээ тэгээд э, preview гэдэг ямархан байдлаар харагдахыг хараад үзье. За таны оноо тэнцэх оноо гэдэг tick points гэдэг энд нэг айл өнгө result гэдэг бас нэг англи үг байгаа. Энэ хоёрыг бүгдээрээ бас орчуулжээ. За тэр хамгийн доор байгаа цэгэр дээр бол review quiz гэсэн үг байгаа мэн. Энийг бүгдээрээ нягтлж үзэх гэдэг хийж дуусныхаа дараа зөв буруугаа шалгахыг хэлж байгаа гэсэн үг. За арьсаал гэдэг нь үр дүн тэнцэн тэнцээг үг. За энэ нэг хувь энтертэй байгаа. Энд томьёо оролцсон байгаа учраас та бүх анхааралтай байханд хэрэгтэй. За хамгийн хойдолд нь гарч байгаа тэр points гэдгийг зөвхөн points гэдгийг оноо болгож өөрчилнө. За тэгвэл энэ код бичсэн байгаа зэнийг нь өөрчилж юм бол нөгөө оноо энтер чинь буруу гараад ирэх гэсэн үг. За ингээ бүгдээрээ free view гэж хаад шалгаж үзэхээр хэмхүү байдал харагдана. За би ингээд шалгалтаа эхнээс нэг хийж э, шалгаад хийгээд үзье. За next гээд за дээр хэрэглэгдэхүүнээс visual хэрэглэгдэхүүнийг сонгороо. За гарын авлага үзүүлэн гэх мэтлэн за за зөв гэсэн За интерактив хэрэглэгдэх нь болсооч олно. Өнөө худлаа. За өнөө submit. За энд NB-г зөөж оруулах хэвээр. За энэ тайлбар бичээгөө та бүхэн тайлбар бичиж бас болно гэсэн. За хэрэглэгдэхүүн төрөх төрөлтөд харгалзсан уу? Харгалзуулна уу гэж байна. За энд бол зөөгөөд жирээд зөв зөвөр нь харгалзуулах хэвээр. За дараа нь ломтуудаа техникүүдийг сонгороо. Олон техник сонгоно гэсэн зургийн тест. За зургуудаа сонгох ёстой. За эдгээрээс аль нь бензинээр ажилладаг вэ? За ингээд за оноо тэнцэх оноо мэтлэн үрдэнгийн слайд гарч иж байгаа гэсэн. За нэгтэлж үзэх гэдэг дээр дарангууд доор нь зөв буруу гэсэн байдлаар гарч иж байна. За тэгээд суралцах шалтны X эсвэл preview дагаад үзэж олно гэсэн байна. За одоо бүгдээрээ тэр англиар гарч ирж байгаа үгнүүдийг хаана өөрчилдөг тухай үзье. За тэгвэл хөө player дээр дараа text labels гэдэг дээр харахаар энэ articulate program дээр гарч иж байгаа бүх англи үгнүүд энд байгаа. Энийг тэр custom text гэдгийг нь буюу артлын баганд нь орчуулж бичиж болдог монголоор. За тэгхийн бол ямар ч зүйл хийсэн за эдгээр үгнүүд нь монголоор гарах боломжтой гэсэн үг. За бид нар техниктэй дайрлаад байгаа зүйл нь бол preview эсвэл next гэсэн товчууд байгаа. Тэднийг бас монголоор орчуулж болно. За сая нэг submit гэдэг нэг товч байгаа. Нэг тесттэй хийжээд тест болгоно зөв бүрүүг нь шалгаж үзэх. Шалгах гэсэн нэг товч байгаа. Тэрийг бүгдээрээ хайчилж аваад орчуулчих. За S үсгэн дээр байх хэвээр. За энд нэлийн олон текстүүд байгаа. За 100 30 40 орчим англи үгнүүд байгаа. Эдгээрийг бүгдийг нь монголоор бүгдэнд нь орчуулж болно. За би саяны submit гэдгийг шалгах гээд орчуулчлаа. За тэгээ нөгөө зөв буруу тухай нэг мессеж гарч ирсэн. Тэрийг бас одоо та бүхэн орчуулчих болно. За тэгэх юм бол бүгдээрээ слайд болгон дээр орчуулах шаардлагагүй. Зөвхөн энд нэг удаа орчуулчих юм бол бүх слайдн дээр айлхан харагдана гэсэн үг байна. За your correct гэдэг нь болохоор за энийг бүгдээр орчилж таны хариулт зөв байна гэж орчилж. За ингээ окей гэж хам бүгдээрээ preview гэж шалгаад үзье. За next. За submit гэдэг төвч маань болов нь бүгдийн томор бичсэн юм байна. За төрөн жижигээр бичсэн саг мэд гэдгийг орчуулсан. Буруу орчуулсан байна. За бүх хэсэг нь томоор бичсэн саг мэд гэдгийг бүгдээрээ олоод шалгах гэж орчуулах юм байна. За S үсгэн дээр за энд байна. Submit гэд бүх үсгэн томор байгаа. Энийг бүгдээрээ шалгах гэж орчуулчих. За энэ мэтчлэн та бүхэн layer дотор байгаа text labels гэдгийг нь бүгдийг нь монголоор орчуулад ашиглаж болох нь. За өөр нэг зүйл нь болохоор бидний энэ тест э, боловсруулж байгаа харагдаж байгаа слайд би слайд гарч ирж байгаа. Тухайн тестний асуулт хариултаас гадна хоосон зайд нь ямар ч зүйлийг оруулж олно. За жишээ нь одоо ингээд энэ асуулттай холбоотой зургнууд эсвэл энэ хоосон зайд нь видео байсан ч бас болно. Тэгэхээр та бүхэн тухайн тесттэй холбоотой хүүхдтэд төхөөлөх э, ямар нэгэн агуулгыг бас оруулж өгч сонирхолтой болгож бас болох нэ. За ингээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.